मैं हूँ सनी आज के ब्लॉग में हम एक और मस्त सी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं आज हम एक घंटे लाइटों वाली जगह पर जा रहे हैं वहाँ पे औसम लाइटिंग होगी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आप वीडियो को पूरी एंजॉय करना आप कमेंट करना इस प्लेस पे कि आपको ये प्लेस कैसी लगी और आप वीडियो को पूरा एंजॉय करना तो लेट्स बिगिन द वीडियो हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ हमारे को आना था और इस जगह का नाम है शाही फूड कोर्ट मोरिंडा में मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे मैंने अंदर पे देखा भी नहीं कैसा है तो देखते अंदर पे कैसा होगा क्या चीज़ होगी तो चलिए I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together so friends हमारे को ये जगह तो बहुत ही अच्छी लगी है कि यहाँ का माहौल इतना पीसफुल है कि आपको क्या बताएं कि आप एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करना तो यहाँ पे बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस रहा जैसे लिफ्ट एंटर है ऐसे लगा कि प्रॉपर कहाँ ही मोजीटो ड्रिंक्स तो बहुत सारी पी है लेकिन ये जो मोजीटो ड्रिंक है ये तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग ही है मनन तेरे को कैसे लगी ये ड्रिंक इतनी मस्त है ना कि सोडा से भी ऊपर है वाह क्या तू अगली बार दोबारा यहाँ पे आना चाहेगा हाँ bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together so beautiful, you and me. We meant to be. Guys ये प्लेस तो हमारे को बहुत ही अच्छी लगी और अच्छी लगी ये प्लेस और ये ब्लॉग ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है प्लीज सब्सक्राइब करो और अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो फॉलो करो तीनों लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और Seven.